ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਨ ਤਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤਾਰੇ Daisy, breathe, breathe. I hope भिड भल लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ थैंक यू